Привет, мои лего-фаны! Сегодня с вами я, Лего Бой Старт. Теперь мои видео о сборке игрушек Лего без инструкции вы сможете увидеть только на моем YouTube-канале. Сегодня я продолжу собирать роботов из игры War Robots. Это мой робот Скорпион. Сейчас я его разберу, а потом сюда. Робот разобран. Ну что, погнали! робот готов. Теперь я расскажу вам про этого робота. У него есть ноги, которые могут вот так делать. На 360 поворачиваться. И эти тоже на 360. Вверх, вниз, влево, право. Вторая такая же. Дальше он может садиться на шпагат. Вот. Тогда упал. Дальше. У него ход вообще может где угодно быть, вот. Везде, как ждайский меч. Он у него стреляет и может кусать, хватать детали, например, вот примером покажу. Хватать и отрывать. Вот. У него как животное. Дальше. У него есть две, два скоростных гранатомета. Глаз с ночным видением. И голова. И усики, которые э, антенны. Ну, я их назвала усиками, потому что похоже. Они ему, э, они ему помогают передавать сигналы и ловить сигналы тоже. Вот. Дальше у него есть ноги, которые очень-очень сильные, потому что если его уронить, только одна отвалится, а вторая целая, и вторая отвалится. Ну а так нормально. Ну и жопа отвалится. Ну вообще, когда я хотел снимать этого робота, у него был красный глаз, но теперь зеленый, потому что подходит по цвету. Так красивее очень. Вот еще тут у него бриллиант. Сейчас его поставлю. С вами был Лего Бой Стар. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!